Ola, eu son Alejandra Melón e eh, neste vídeo tutorial vou vos explicar como funciona o Lego. Logo, eh, o meu compañeiro Agustín explicará explicarávos como realizar o desafío número 16 da nosa folla de retos. Para comenzar, eh, temos a paleta común na cal temos distintas opcións, como a de movimento, na que temos as opcións de elegir os portos nos que temos conectados os motores, que neste caso os temos nos portos A e B. Eh, temos as opcións de que vai hacia adiante, cara atrás, que estea, que permaneza quieto, eh, que xire cara aos lados, a potencia coa que se move, o que poda durar o seu movimento en rotacións, segundos, de forma ilimitada, etc. Para eliminar os comandos teríamos de quedar a suprimir e desaparecer. Temos a opción de son, no cal tem, eh, podemos facer que o robot diga unha serie de frases que ten predeterminadas, eh, que as repita, escollemos o volume co que queremos que as diga, Eh, tamén podemos escoller realizar un tono co piano que trae o propio programa durante os segundos que cairán. Logo en display temos a opción de que proxecte unha imaxe ou na súa pantalla. Pode ser tamén un texto, un debuxo, que neste caso é un punto, e podemos colocalo onde, onde queiramos na pantalla eh, ou borrar e a opción de facer unha liña ou un círculo. Logo temos a opción esperar ata que eh, nesta temos distintos sensores que serían o de tempo, o de, o de presión, o de luz, de son, de distancia e de cores. No de tempo podemos establecer unha cantidade de segundos. No de presión podemos escoller entre que este presionado, non presionado ou que se pulse e se despulse. E tamén temos que escoller os portos. Despois, no de luz, podemos coller que a acción se realice no caso de que haxa luz ou non, segundo este comando. Tamén temos a opción de elegir os portos, eh, para que non sexa máis doado realizar o comando que non sexa indicado, podemos escoller que ten que ser maior a luz ou a escuridade. Logo temos o de son, que funciona igual que o de luz, temos a opción de que sexa de que o sonido sexa máis alto ou máis baixo, baixo dun determinado valor, logo o de distancia, no que temos o mismo modelo que no de son e de luz, e por último de cores, no cal podemos coller a cor que queira neste rango. Ora, para eliminalo, selecciono e dou de suprimir. Logo temos a opción de loop, que é un bucle. Eh, todo o que metamos dentro do bucle vai se repetir indefinidamente. Ou un tempo, ou o que queiramos. Por último está o switch, que nos dá a opción de que pase algo, si ocorre algo, e se non, que pase outra cousa. Eh, neste caso está predeterminado para o sensor de presión, pero podemos coller outros, Eh, como en todos, temos que escoller o porto ao que está conectado este sensor no robot.